انت كيوشي نروح نلف لهم من فوق يلا سووا روحنا من لف اه ناو ناو ناو استنى استنى ما تصورنيش انا ها اه، يا اه، كله كله دكتور كله اه، كله ما يصور دكتور ابراهيم اه متاكد مش على دكتور